අයිබුවන් අද චෑෆම් YouTube චැනල් එකින් සෝෂල් මීඩියාවල අපි දන්න කියන කැරක්ටර්ස් කීපයක් එක්ක තමයි කතා කරන්න ලැස්සෙන්නේ සමනින් වල දන්න මම මෙතනින්වා කියලා කියන පොඩ ට්‍රැක් කව් චැට් එකත් තමයි මේ කියන්නේ අපිට තාම හරි නමත් දාගන්න බැරි වුණා මේ නමක් දාලා පස්සේ ඒ විදිහට ඩෙවලොප් වෙන්න හැබැයි දැනට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෙග්මන්ට් එකට නමක් නැහැ රයිට් එනිවේ අද දෙන්නෙක් මෙම හතර දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන ඉතිරින් දෙන්නයි මෙතෙන්න්න ගන්න පුළොගුණ මොකද අපේ ස්ටඩියක පොඩ පොඩිසා ඉන්න එවුන් දෙන්න එන තඩි එතකොට ගන්න බෑ මේ අනෙක්තික ආබාධිතයි හයිෝ මොකද මහත්තු වෙලා YouTube චැනල්ල අපි හැවිල්ට තරහෙන්න්නේ නෑ හැමිල්ටන් ප්‍රෑන් කරනවා එතකට තමුණක් කරන්නේ ප්‍රෑන්ක් දැන් අට ඇල්ල තියෙන ගුටිගන්න ගිහිල්ලා <laughs> නෑ මෙහෙම නෑ මේ ප්‍රෑන්ක්ස් කරනවා අපි කොමඩිස් කිට්ස් කරනවා ඒ පැත්ත දෙකම කොමඩිස් කිට් ස්කිට් ස්කිට්ස් කියෙන් ස්කිට් කියල කියන්නේ වීඩියෝස් වීඩියෝස් වීඩියෝල්ට ස්කිට් කියන්න හරි ඕකේ ඒවාගේන්න එතකොටගෙන මම රශි මම මෙයාලගේ නන්දන්න හැබැයි රෝයාලට මෙයාලගේ කටින්ම කියාගන්න ඕන හිද තමයි මං හෙම කරන මේ තමයි රක්ෂිත නෙමේ රශිත් රශිත් රයි් ඔයගෙන නම් කියනවන ඔන්න ඔය වීඩියෝකටින් ඕන්නෙත් නෑ මයි නම නවීන් නවී නවීන් නවීන්නේ නවීන් මොකද අතට උනේ ගැහුව ගැහ ප්‍රැංක කරන ගෙල වැටුණ නෑ ගැහුව පොඩ්ඩක්කෝ ගැහුව පොඩ්ඩක් කවද ගැහ පාර දැන් කොච්චර කල්ද YouTube චැනල්ලක පටන්ගරා අපි මේක ස්ටාර්ට් කරේ මහිතන මේ නෑ ස්ටාර්ට් කරපු දවස පටන් පටන් අරගෙන දෙදස් දහනම අග පටන් ගත්තේ එතකොට අවුරුදු දෙකක් වගෙන අවුරුදු දෙකක් දෙක ඔය දෙකක් වගේ දෙකක් රයිට් <clears throat> අවුරුදු දෙකක් වගේ පටන්ගෙන දැන් මේ සතියක් දෙකක් වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබර් සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂ ලක්ෂයකුත් ඇවිල්ලා ඉන්න සතුටුයිද නැතුවට සතුටුයිද දැන් නැතු සතුට රයිට් හැමිල්ටන් YouTube සෙට් එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්න තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒ දෙන්නත් එක්කත් කතා කරන්න ඕන ඊට කලින් කියන්න දැන් කවුද මේක ලීඩ ඔයානේ පේනේද මහතැකෙක් ඉන්න මුට නෑ එහෙම කියන්නත් බෑ දැන් මම මේකේ හැමෝටම එක සමානව තමයි සලකන්නේ අපි අතර පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවා පොඩේ රෙවෙනේ ගන්න විදින නෑ නෑනේ බොරුනේ බොරුනේ රෙවෙනුවක ඉති එහෙන හතර දෙනාට එකට සලකනවන රෙවෙනුවේ ගාන්න බෙදන්න ඕන මොකක්ද මේ කරන්නේ YouTube චැනල් එකක් කරලා මේ කට්ටිය ටැලන්ට් සලේ ෆෝන් <laughs> එක ඔෆ් කරගෙන බි වගේ නේද හරි වගේ නේද හරි කමන්න ප්‍රඩියසගේ යා කමන්න යාගේ ෆෝර්නේ සදදුනාට කමන්න යන ඩිත් කරන්න යා ලස්සන්න අදන්න රැටවා කියන්න ය ඒගැන්නේ කොමත් අප දැන් පොඩිකාලේ දංව දුරන්නේ සෙට්ටක ඉතින් ඒකාල දං එකට ඔය විඩියෝ සනම්ම නංගහන එකට ඕ එක දවල්ද රෑද තවලුත් ගහන රැත් දවලුත් ගහන රෑත් ගහන එකට ඒක නොල සුබ වෙලා එක එක අරිඉතින් එහෙම ගහන ගමන් සෙට්ටලා දැන් යුටු චල් ලක් අපි කට්ටේ පටන් ගත්තා එත් එක්කම මේ අපපු ගමර දගත ගමනතමයි රයි් එතකොට කියන්න මේ දැන් අපි ගොඩක් සෝෂල් මීඩිය කරන කටෙන් ක්‍රේටස්ලා ඉන්න වස්තින්න රැට්ට ඉන්න එතකොට ජනයිප්‍රිය ඉන්න ඔක්කොම එක ඩ්‍රාමා සින්දු එහෙම එකක් යන්නේ දැ ඔයාල බලපහම සෑහෙන්න වෙනස් මොකක්ද මේ කරන මගුල ඕ ද අපේ කටෙන්ටල තියෙන වෙනස තමයි මේ දැන් අපි කියන් මේ ඩිෆරන්ටයක් කරන්න හැම්බෙලෙන් පුළුවන්තරම් වෙනස් දෙයක් කරන්න තමයි මේ බලන්න හැම්බෙලේම එතකොට දැන් අපි ඇත්තරම ඉන්ෆලුවන්ස් වනේ මුලින් අපි හිතුව ප්‍රෑන්ක්ස් කරන කියලනේ අපි සෑහන කාලයක් කෙව් අපි මොකක්ද කරන්න කියලා අපි කවුද කියලා ඉටපස ටික කාලයකට තමයි අර වයල සිින්දකිවේ හොයනවා අපි කවුරුද ය ඒ සින්දුව ඉතින් මේ ඒ සින්දුව කියල ඉවරලා ඉටස මොක නෑ හරි නෑ ඒගැනවේ නෑ ඔයාලා ඇයි මේ කටෙන් එක තෝරගත්ත කියලා ඒ කටෙන්ට් එක තෝරගත්තර පස්සේ දැන් එට පසේ අපි ඉන්ෆලුවන්සුනේ ශාම්මි කියලා ඉන්න එට පසේ ජැක්සන් ඔඩට කියලා දන්න දන්න ඉස්්‍රගෑම් ඉන්ෆලන්සස් ලටියක් එන්න ඉති ඒගොල්ලොන්ගේ කටෙන්ට් එකම අපි ශ්‍රී ලංකනයිස් කරලා අපේ විදිර අපි දෙන්නගත් අයක තම මගතන වයිරල් ගිල්ලා මෙතැන්ට අපය අරගෙන වයිරල් ගියා <laughs> දැකලා තිය සාමානෙන් පොඩ්ඩක් වගේ ගිය අවුලක් ඔයා ඉන්න ම ඇතක රයි් එහෙම තමයි වැඩේ වුණේ <clears throat> එතකොට ගෙවල් ගවල පිළියන්ද පිළියන්දල පිළියන්දල බෝඩරේ පෝඩ බෝඩ රයි් ජොබ් එකක් කරන පෞද්ගලික ආතනක ජොබ්යක් කරන අද මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවසේ ඉතාම සුබ දවසක් මෙයාට ඉන්ටර් එක්කට ගිහිල්ලාවේ ඉතින් මේ වීඩියෝ කැටින් කමෙන්ට් කරන්න යට ජොබ් එක ලැබෙන්න කියලා නැහෙම ගිල්න්නේ මම මේ අද ඉන්ටර්වයු එකක් තියෙන කියලා මේකට ආවේ දහම ගන්න එපා ගියපා ආ එහෙමද ආ හරි රෝ එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ මාත් ජොබ් එකක් කරනවා ඔව් කරනවා ඉතින් ජොබ් එක කරන ගමන් මේක කරන්න පුළුවන් ඇති කරනවා ඇති පොඩි කාලේ මොනා වෙන්න දොයා කැමති පොඩි කාලේ ඇතර මුකුත් වෙන්න හිතුන්නෑ පොඩි කාලේ හැබැයි ගෙදරින් පොඩ්ඩක් බල කරා පොඩ්ඩක් හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි පත්තර යන්න oh, තකට කිචන්න එක වක් කල තියෙනවා ඒක තමයි ඉති එකන කිසින්න එක වක් කල තියෙන කැනවර පොල් ගාන් පුලා ඕ යස් පොල් ගාන් පලස් ටයිල් හතරත් තියෙනවා තොට සාමන නුඩල්සගේ පොල් ගන්නත් පුළුව පිටි ගතියට පොල් ගන්නත් පුළුවන් බ්ලොක් ගතියට පොල් ගන්නත් පුළුවන් තව ලයින්ස් පටි ඒවගේ පොල් ගන්න පුළුවන් මේටික ඩිට් කරන්න ඉටවස අපේ වයිෆුත් මට කියන විදිට පොට් ගල දෙන්න කිය රයිටනවේ අපි පුංචි බ්‍රේකයක් ගන්න මොකද මේ දෙන්න ඇති දැන් කතා කර තව දෙන්න කියන ඒ දෙන්නත් එක්කත් කතා කරන්න ඕන යන් පලිස් යන්න ඇතයි බ්‍රේක ඉවරයි එකන් බ්ලෙක් කියලා අපිට කමර්ශලන්නේ එකන්න අරහරමී දෙන්න අයින් කල්ල වින දෙන්නෙක් මෙතෙන්න මේ මේ කරන්න ඕනුනේ හැමිල්ටන් ඊළඟ සාමාජික දෙන්න තමයි මේ නම ලසා ලසා නවිදු නවිදු නවිදු නවීන්දුල නවීන් නවීන නවිදු නවීන් අරුණවීන් ඌනවිදු මම නවිදු අරූ එහෙම කියන්න අරයා අනිත්‍යයාලුව නවි නවී මම මිතුර කිය මිතුර රයි් කොහොමද හැමිල්ටන් එක සම්බන්ධනේ සම්බන්ධ වනායි කියන්නේ මයි රසිතුයි නව්වයි තමයි මුලින් පටන්ගත්ත නවිදු කියන්න නව්ව නව්වා කියලා කියන්න ති හරි නව්වයි තමයි මුලින්ම පොඩි පොඩි වීඩියෝස්සේම කාලා ඒමතම පටන්ගත්ත ගල් පැත්ත සෙට්ට ඔයාලා කරන්න වීඩියෝ ගහන එක නේද වීඩියෝ ගහ අපි කරන්න වීඩියෝ ෂූට් කර ෂට් කරන්න විඩිය ගහන රයිටෝකේ අපි වීඩිය එකක් ගහන්න ඉළඟ දස ඔයා කරබගෙන ඉන්න ගෙනවිද හරි එතකොට ජොබැක් කරන්න ජොබැක් කරන්න ඒ අතර මේක හොබිය එක හොබිය විතර කරන්න ොඩි මුලයි නම්ම එකන මුල් ලමාවී නම්ම සංවර්ධන වෙලා නැත්ත මේ හතර දෙෙනගෙන බොහදුරට ඒක මේ වැඩට පටන් ගත්තේ ඕ ගැන ඇත්තරම අපි සාමන හය හතය වගේ ඉදම් සෙට්ටන කට්ටිය කටේ සෙට්ලාගේ වල්ල වීඩියෝ පල ීඩියෝ ගැලි හනවා ගලති ඒකම තමයි මේ දිගටම කටිනු කරන්න ටික්ටොක් කන්න කලින් ඩක්ස්මෑස් කියලා ඒවා ඒවල ඔයාල නයා වීඩියක නෑනේ ඔයා කරම <laughs> මෙයාලත් කරබගෙන අපර අපර කොබර ඉලියන්දල ඔයාල දන්න ඒක ප්‍රාදේශය භාෂාවන් විවාහර භාෂාවන් තියෙනවා ඒව තුළ ඔයාල ගම්මිය වෙලා නෑ හරි ඔයාල දන්න වීඩිය එකට සෝසෝ යෝ යෝ කියන්න ඉතර හරිම සඩ එතකට හැම දිකට කරන්න අප විඩියස් තමයි අපි අන්තිමට අමතක නොවන අදකීමක් කියන්න මොකේද නෑ මේ වීඩියෝ කරනවා ඒගැන වීඩියෝ කරන වෙලාගද ඔයා කියන්න අපි ඩයාස් කරදදි ඩයාස් කර ඩයාස් හරි ප්‍රෑන් හරි හමනත්තන් ටෙලිට මහරි ෆිල්ම් හරි මොනවාරි කර <laughs> මෙම අය අපි ගොඩක් අපට අමත කනවන තිීන් මොකද කරනවා අපි දැකලා තියෙන එතකොට විශේෂකක් ගත්තොත් අපි අර වාකර එක සාමාන්‍ය දස්සල කෙන්ඩක් වෙලා තිබ්බා ඒක කරප ගත්තියෙනවා බලපුගට රස්ථානය කර ස්ථානක බලපොය දන්නවා ඒක තමයි සාමනෙන් අමතක නොවනය කරති <laughs> ඒ විඩිය කරන හරි එම ඔක්කෝම අමත අමතක නොන තමයි දැන් එතකොට ගෙවල් ඔක්කොම දෙන්න පිළියන්ද හතර දෙනම් පිළියන්ද ගෙවල් ලැබෙන සපොට් එක්කොහොමද ගෙවල සුබි සපොට්ට කම්බෙනවා එක අපි විඩියෝස් බලනවා ගෙතරන්න ගටිය බල්ලයිති ආතල් කියල කියන ඉදේ අම්ම අම්මල තාත්තලා පමිෂන් එක ඇතුවන අපිතිතින් හෙමද ඕහු ආහෙම නැතුවන මේ ද අපිට කියන මේක බලට කියන වාහන ඇති කොල්ල නෑන ඒම කරන්න ඔයාතර ගන්න ඕහු හරි හතර පොයි කියන හත්තහෙන පලවෙනි පොය <laughs> දෙවනි පොය තුන හතර ඔය හතරයි මාසට මාසට අවුරුද්ද මාසට මාසට අවුරුද්ද මම කියනවන මේ හරිකොට මම කියනේවන මේ මෙයාල කියනවා අයිකාන් හැඩල් සිටුවේෂන් රයි් හරි එනම් තැංකව uh, අපි අප තව ඊළඟ සේෂන් එකේදී uh, ඔයාලත් එක කතා කරන්න චාන්සක දෙන්න දැන් නෑනෑ ද අප අර දෙන්නත් කතා කරනවා අමතක නොන අදකිම හැවන අපි දැන් ඊළඟට දෙන්න මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට ගෙන්න්නනවා දැක්කා මැජික් ඒවට තමයි ස්ට්‍රීට් මැජික් කියලා කියන හැබැයි දැන් කරේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ අමතක නොවන අත්දැකීම ඒ කියන්නේ ජීවිතේ නෑ මේ වැඩේද ආ වීඩියෝස් මේ දන්න දෙකෙන එහෙ මුකුත් නැද්ද නිකන් එහෙම මම දැනට නම් එහෙම මට එහෙම කියන ඔක්කොම ඒ වගේ මං ගියාර අරගෙන ලශන් කියෝ වගේ ම ලශන් කිය ලශන් කියන කන්නඩි දන්නයි